سر علی خان دوشنبه شهر بین هر بشنده وقت تن نبار 500 سما ست سومونی پول خدا بخت اقبال آور که محمد ریزا شهری دوشنبه ای بابا سرخان ما علیش کنو حرکتی ای ای دهی بابا سرخان شهر سر پنج نفر ازد اینا مرحمت کدومی خواهشمند ای بیای اکی خدایان همیشه جا دیگه همی محمد ریزا کن دیگه همی محمد ریزا Saku. از دهی سان چشمه این مخلصایی تو همین ده ها ده های سان یک قرصک و افتخاری ایوب پهلوان আস ধরেন উস্তুর ধরেন গৌ ধরেন মসি Sen de dokuz kal. Ne bu? Sabiha Zeyre sen çaşla. Yani abur. ای برادر با همون جاتان بسته ای با نمیدونه رنگ اول ایسو بره اوسو بره یه جو بچینه تماشا کنه بالینه داره به اخیرا چی میمونی چه زمه اینو چه گازه چی میمونی چه گازه تا وزنی هفتاد کیلوگرم پهلوان دیره برادر که پهلوان باشه پهلوان کوچگی نه پهلوان رشتان رشتانزمی سنتی پهلوان خلاص سفت ازور اغزه سیو اغزه سیو ای حمید باند او سو شوه همه گوشیم میگیری مرحمت میدان میدان شما های شما جایزه شما انتظار های পালাবনই নন্দন নন্দন Allah!